Stover for his art, loved by Iranians for his songs and personality. Let's hear it for the one who connects three generations of Iranians with his voice, Avaya Seda Ebi. عرض سلام خدمت همگی شما چقدر به خدا این گرد همایی و باشکوهه من شانس اینه داشتم که دو هفته پیش در سکول بودم و من هفته و سه سالمه فکر میکنم تقریبا یکی دو ماه دو سه ماه دیگه میشه هفته و چهار سال ولی من این در این هفته و چهار سال زندگی انقدر همبستگی زیبا و یونیتی قشنگ ندیدم و فکر میکنم که واقعا باید این رو ادامه بدیم این تونل هنوز یه مقداریش تاریکه ولی مطمئنا آخر تونل ما روشنایی زیبایی خواهیم داشت به امید اون روز به امید اون روز براتون یه کار میخوام بخونم از آقای یغما گلرویی راجب آزادیه آزادی کار بسیار زیبا و قشنگی است در خدمتی به نقص زیبا برای موسیسیان های باها رو از سمسر میانه زحمت سلام شد مرد جهانی که از عشق تویی میشه مرد درختی که میخوشه از میشه مرد زنایی که محکومه آزاد یا کودکانی که تو چرخه کارم تعبیر این رویا درمون دندامه درمون beautiful. بسیار زیبا آهنگ بعدی که میخوام براتون بخونم خب من در زمان انقلاب یا خوشبختانه یا متاسفانه نبودم ولی خب بعد از انقلاب شاهد بودم که چقدر مردم رو آزار میدن همه رو جامعه هنرمند رو از سینماگر شما بگیرید تا خواننده تا نوازنده خبر واقع ما آزرده کردن و اذیتشون کردن به خصوص خانم ها رو بسیار اذیت کردن بسیار بسیار اذیت کردن